Hei, Denelli. Oh, kau naik terus. Una use. Hai guys, Assalamualaikum. Hari ini aku nak cuba menu terbaru daripada KFC iaitu Balinese Crunch. Yang di mana katanya, hmm, KFC nak membawa kita semua ke Bali dengan menu ini. Ini dia. Balinese Crunch. Gabungan rasa pedas-pedas dan juga masam-masam. Kita tengoklah macam mana. Bali ke tak Bali. Okay, jom kita Aku rasa ni dibagi dada ni. Ish. Aku minta drumstick dengan tight. Tapi dia dengarlah tight tight tight. Ha, nampak. Okey. Aku pakai skirt je lah. Ni besar sangat. Dada ni aku simpan kat tepi. Ha ha ha. Sebabnya aku malas nak turun. Aku drive through je tadi. Aku ingatkan tengok, oh mungkin tight lekut kot dua ni. Sekali dia bagi dada kalau aku tahu tadi aku turun lah tapi sebenarnya memang pemanas. Aku rasa KFC sekarang ni kenapa dah tak ada stok koslo eh. Dibagi mashed potato je. So, kita dapat lah ini. Apa ni? Wages mashed potato. So, aku tunjuk satu je lah. So, marilah kita makan. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikah. Apa pun, kita makan mashed potato first. Okay. Tada. Bismillahirrahmanirrahim korang nak first bite untuk korang Bismillah Sedap Macam biasa Macam nak kan? Sekejap lagi ya sabar Kucing kita datang Hei dengan kata kejap lagi kan Tunggu tunggu Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Hmm Setiap kali video Ada je nak interframe okay, aku makan ini dulu. Seketul dua. Oh my god, aku terbuka begini you all. So, fikirnya. Nelly, Nelly jangan pandai tunggu kat bawah nanti tengah bagi. Nelly. Amboi. Beginilah keadaannya. Bila kita shoot nampak ni, anak kita bulus-bulus kita semuanya ada 13 ekor, okay? Sama makan. First bite untuk korang First bite untuk aku oh, Memang meriah ya dia punya spices Hmm, tak kerekut pula Nampak ni lah Hmm Ini Bali ke? meriah sangat dah dia punya ni kat ni pun ada masin masam macam tapi macam dah rasa lah ni macam tom yum ah, tom yam yang sebut nampak ni ha, aku dah burukkan ayam aku ni dia terlalu strong untuk aku so biasa-biasa je pada aku aku tak suka dia over sangat jangan over-over sikit bagi sikit-sikit je kita cuba dengan sos pula ya. Eh, Ellie, eh, dia duduk diam. Rasa dia okey je, sedap je. Cuma banyak sangat. Meriah sangat. Aku kepedasan sudah. boleh rasa dia punya lim, uh, limau-limau tu pedas-pedas pun rasa pedas weh oi eh, dengan sos cili aku habiskan je lah korang tengok je lah aku makan kuat sangat dia punya rencah Pantan nampak orang makan pedas je macam ni orang nak ni tengok bagi sini ni cah cah sini sini Wow, oh, kau naik terus. Jangan suruh sini, alah. Alah, ke bawah. Sini. Turun. Kam. Turun. Ni, eh, cepat sini. Alah, sini. Ni. Pedek. Oh, pedih. Pedih, pedih. Rice tom yum. Limau. Hmm, macam pernah ada lah dulu. Tapi nama dia lain kan. Tapi aku tak suka. Yang eh, ni pun okey lah. Tapi aku tak suka banyak sangat dia punya. Ni kalau kurangkan sikit mungkin okey lah pada aku. Tak suka meriah-meriah ni. Apa meriah-meriah ni? Jimat sikit. Jangan letak banyak sangat. aquí okey aku rasa cukup sampai kat sini je video hari ni aku makan satu je uh, maklumlah anak-anak bulus pun saya pun nak makan kan so agak sama makan dengan dia orang je lah so aku makan satu je kan sebab ayam aku dapat besar tadi so aku memang makan bukan so so so pada aku lah memang ada rasa pedas-pedas masam-masam tu kuat lah rasa limau tu memang kuat merasa tom yum hmm, Adalah kot tom yum sikit-sikit Tapi tak tahulah Bali Mana Bali ni rasanya Icah Icah pun nak nampak ni Inilah yang nak makan ayam tu Tak ayam kat tinggal tu nampak ni yang Aku pun boleh So pada aku rasa dia okey sedap je tapi cuma dia banyak sangat aku tak nak lah kalau Ica duduk diam diam duduk diam tengok tengok kamera tengok kamera ha. tak nak sudah pada aku banyak sangat dia punya spices semua dia jadi macam meriah dah over sangat so dia macam Hmm, aku tak suka yang berlebihan macam tu. Aku nak biasa-biasa je. Kalau boleh kurangkan, okay, mungkin dia just nice lah pada aku. Tapi lebih sangat, banyak sangat. Dan kuat lah rasa dia memang kuat gila. Kalau korang suka masam-masam, pedas-pedas tu memang sesuai lah untuk korang beli, okay? Itu saja. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. See you guys di next video. Bye-bye.